चंबल के बीहड़ के प्रसिद्ध डाकू मलखन सिंह ने यह कहा है उन्होंने सरकार को एक चिट्ठी लिखी है जिसमें उन्होंने बॉर्डर पर जाकर पाकिस्तान से लड़ने की इजाजत मांगी है उन्होंने यह भी कहा है कि उनके पास 700 साथी है जिन्हें साथ लेकर बॉर्डर पर जाकर वह देश के खातिर मरने के लिए भी तैयार हैं।